voilà. Ça, boum. Je me mets là parce que les bruits commencé tel Cersei Lannister. Mm-hmm. Donc ça tourne. Moi oui. C'est vrai. <laughs> Salut les gens, bienvenue sur Geek donc bienvenue à cet épisode 5 de la série Gotham. Donc Viper. Euh, Viper, on s'est souvenu du nom <laughs> Achievement Unlocked. <laughs> Ah, c'est ça, mettez une petite achievement là. Donc Donc aux dernières nouvelles, il y avait la baston entre Falconet et Maroni pour le projet d'Arkane. Et la merde allait apparaître apparemment. Enfin je veux dire ça allait vraiment, vous voyez vraiment la l'escalade... Euh, de la merde. Voilà, et de l'incendie au passage, parce que les merdes qui brûlent ça sent encore plus mauvais. Et également, donc, on a eu euh, Fishmoon qui a recueilli euh, Selena Gomez dans son clan. C'est ça, a weapon, as she says. Et euh, on a, ce qu'on a tous les deux adoré, hein, Barbara Gordon et Jim, Gordon qui sont la gueule. Oui, oui, oui. C'était utile, on va dire ça comme ça. Non, et puis je veux dire, euh, je sais pas, avec la, la, quantité de merde à laquelle euh, Jim fait face, je sais pas, ça aurait été vraiment trop cruel de lui laisser un pilier sur lequel s'appuyer un peu de temps en temps. de quel pilier tu parles Barbara Gordon. Ouais. Non, parce que Bullock, euh, non, j'appelle pas ça un pilier. <laughs> je n'appelle pas ça un pilier émotionnel, un vieux, cynique en mode Ah, t'es un petit con quand même. Hein. Et on a toujours Edouard Aïe. Dis bonjour, Edouard. Aïe. Voilà, maintenant tu fermes ta gueule. <laughs> Alors, bon bah du coup, on est prêt pour la suite. Exactement, 3, 2, 1, bonne année Ça fait combien de fois qu'on commence avec Bruce Wayne Fancy a stroll? Au moins trois. It's a lovely day. Ah, Stretch the legs, breath of fresh air. Busy. I've got a question for you, Master Bruce. What if all this was a complete and utter bloody waste of time? What if you never discovered who killed your mum and dad? Hmm? What if you never get to wreak revenge? I mean, I know City Hall is corrupt, but why don't Wayne Enterprises do something? Même les enfants de 8 ans savent que Can you pass me that blue folder over there? Are you listening to me? I always listen to you. Y yeah, yeah, for sure. I'll take a walk later. Thank you, Alfred. Ah, bah voilà Là, je commence à reconnaître un vrai Bruce Wayne, là. Il écoute pas Alfred. <laughs> Et ils sont bat les couilles. I want a piece of Arkham. I strong-armed the mayor. I made Falcone back down, and you're telling me that I can't rob a lousy casino? Sal, the casino is Falcone's pride and joy. I mean, what's the point? For a few thousand bucks, why mess with Falcone? That's the point. Messing with Falcone. I want him and his people to know we're not backing off. Hmm, pourquoi mentir? J'ai besoin d'argent pour de la drogue. Hey, comment Qu'est-ce Ah bah écoute, j'étais à ta place moi aussi, j'avais pas la thune pour de la drogue. Ouh, il a l'oreille à trois celui-là. Pas fait. Ouh Ah oui, oui, elle est pas... Test de drogue. Crane Hey Hey man Est-ce que ce serait Crane hein? Euh... que tu sais Breathe me. Ouh, ça sent Crane ça. Ouais, mais le cas du C, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit... Je suis pas sûr de lui. C'est très bonne. <laughs> Oh. Bane Bah, le premier test du canal. T'es sûr J'ai pas l'impression. Hein. Ah, le coup des veines qui se colorent, c'est très classique de Bane. Ouais, non, non, il a pas peur. Non, c'est pas Bane. Mais il a pas peur, en tout cas. Donc c'est pas Crane non plus. je ne dis pas que c'est Bane, mais ça peut être un des premiers tests pour le futur Venom qui va faire Bane. Je suis pas sûr. Bah, c'est un bidon, hein. je suis pas sûr que ça coûte très cher. Do not vex me, mortal. C'était de la sueur de Zeus. Maxi Zeus. Zeus. Ne dis pas que c'est Maxi Zeus. Je sais pas, ça me dit rien ça. C'est Zeus, un méchant de Batman. Il qui se prend contre Zeus. Hein mais je connais pas du tout celui-là. C'est peut-être raison, ah, c'est peut-être Dane, mais je trouve ça bizarre parce que Dane, c'est pas un ninja. Non, non, non, je ne dis pas que c'est Dane, mais un des premiers tests, parce que le Venom, ça n'a pas été fait en une fois, quoi. Donc ce serait un des tests préliminaires, puisque... Non, Dane oh. est apparu comme Gotham. Gotham est apparu. Miaou C'est ça, lèche-toi la patte, banquier. Alright, now you want to look good in a swimsuit like me come summertime, you're going to want a lot of this and a lot of this, huh? Non mais elle vole devant Gordon et Beloche, non mais tu sais pas Non mais... Ah elle est faire foutre, bah attends... je veux bien le judo, le karaté, je veux bien, mais à un moment t'as la physique aussi qui entre en jeu. It's lunch time. c'est <laughs> un fonctionnaire. every time you hear a bell. Pourquoi il avait soif à ce point C'était du lait en plus ou de, de C'était du lait. JCPD! Anybody here? C'est Catman! All right. You get a description of the vehicle, license plate, something? He didn't have a vehicle. Then how did he pull your ATM from the wall? How did he take it away? That's what I'm telling you, man. He pulled it out of here with his bare hands. Obélix! Voilà. Ouais, ouais, ça, ça, ça sent Bane, c'est chelou, quoi. Ouais, les premiers tests du parce qu'en fait ça fait pas gonfler les muscles mais ça colore déjà les veines, ça donne déjà une grande force et je pense que le kickback va être assez violent. En fait pour une première apparition ça marcherait mais en fait on connaît tellement Fishmood que ça marche pas. Non je trouve ça drôle. I'm bored. Oui drôle. <laughs> Poor little baby girl, cooped up in here all the time. Oh. You want some excitement. Yes, I do. Can we just go somewhere? Ah. How's that? Excited now? What'd you do that for? Why are you here with me? Hmm. I'm your secret weapon. Exactly. But are you helping me help you? No, you're not. You won't even learn the damn tune. I told you this is important. I'm sorry, Mom. I'm not your mama. Now, you might be my baby girl, but I'm not your mama. Not yet. You have to earn that. leur relation est ultra zarbe. Ouais. Tu sais pas où ça va en fait. Bah, hein. Ouais, <laughs> c'est exactement ce que je disais, je disais. We found in the suspect's guitar case is some kind of drug. A drug did that? Nigma va être banalisé. Nigma found traces of the drug. Oh, il l'a déjà fait. Oh. <laughs> Mais je comprends juste pas comment un mine à lampe peut faire ça. Le principe chez, chez Bane, c'est que c'est injecté directement dans les veines, donc ça peut encore... But tell them, everybody got a piece of the Arkham project. In my country, we say, even a fool may bite the king, if he has teeth. Can the folklore, Nico. We're not in your godforsaken country. We are here in Gotham. Well, we have plumbing, electricity, <laughs> and Don Falcone is the boss. He's playing that Cluck Maroney on a long line. Done. Why so angry, Fish? <laughs> we need each other. We're family. Yeah, I know him. It's uh, Benny. He's a guitar player, strung out like string. What would he do? Uh, nothing bad. Uh, he came into an inheritance, actually, no one knew about. That's right. Million dollars. Farm, horses, real nice. You know where we can find him? Million dollars. Pour la nuit ou pour l'info? Ten. Same as the bug. Dairy products. Ça va pas être beaucoup plus cher, je pense. Hein. T'imagines Bane avec son petit licandium là GCPD, let me see those hands. Oh, help me. I need more. More what? What'd you take? What is it? It's, it felt so good. Ah, look at that. And now uh, I don't feel so good. Something's wrong. I need more. En même temps, t'as cassé le gueulet dans l'estomac, je pense. Ça doit effectivement te donner Guy that gave you the stuff? Yeah, the man with a mangled ear. The mangled ear. Stay calm. Help me. We got it. We're gonna help. All right? Hey, no, no, no, no, no. Hey, no, sir. Sir, sir, we need you to calm down. Calm down. Il y a encore des petits résidus, mais c'est pas le niveau de tout à l'heure. Tu vas voir que ça va lâcher, ah, ça va l'écraser. très moche. En fait, je pense que c'est une mort très moche. Aussi, mais c'était très moche comme CGI aussi. Moi, ça me dérange pas parce que je suis ferme faire mon bon. De toute façon, c'est classique. T'as un témoin qui sait 2-3 trucs, c'est. Il a pas l'air, il a pas la dégaine du concepteur de drogue. Non mais surtout, c'est extraordinaire, c'est. Euh, c'est Gotham. Non mais genre, les mecs qui reçoivent un truc, euh, hop, ils tous quoi, euh, ils se posent même pas la question. What would you wanna say? Elle dirait rien, elle est morte. Oh, C'est violent! <laughs> Stick all this love... Right into the bloody fire. No fire. See about that? No fire. It's lié ce mec maintenant. Enterprises is hosting a charity ball. No Lunch light. Tomorrow. And I the liberty of accepting their kind invitation on your behalf, Master Bruce. Oh, Bruce en soirée mondaine. Ah, ça, ça va être cool. breakfast? Yeah, I'll make you an egg. Does that mean you'll go? Yes. I asked him questions and he asked the members of the board. Je suis pas sûr que c'était vraiment ce que tu voulais, Alfred. Fantastic detective work. still, hmm. however, want to get whole lot and chuck it straight in the fire. Tu me diras, vu niveau de la police, un gamin de 8 ans fait mieux que hein. C'est quand même violent. Hein. Ouais. un psychopathe en, en, devenir un gamin de 8 ah, ans et Gordon. C'est les trois seuls mecs intelligents dans toute la ville. peut-être pour ça qu'il y a un tel taux de criminalité en fait, hein. une énorme ville euh, de très grande mais peuplée de cons, forcément que ça va pas être la justice. Ok c'est ça, Viper. Donc c'est la drogue qui s'appelle Viper. Bah, j'ai envie de dire, euh, dès que tu as une grande puissance, forcément que t'as un sentiment d'être de, euh, puissant. Oh le merdier dans le...